मैंने दिल लगाया तुमने दिल तोड़ दिया मैंने दिल लगाया तुमने दिल तोड़ दिया चलो अच्छा है तुमने मुझे छोड़ दिया पर मैं उन लोगों में से नहीं जो ब्रेकअप के बाद भी अपनी महबूबा के पीछे घूमते रहते हैं आवारा बादल की तरह मैं उन लोगों में से नहीं जो ब्रेकअप के बाद भी अपनी महबूबा के पीछे घूमते रहते हैं आवारा बादल की तरह और सुना है तुम अपने नए बॉयफ्रेंड से कहती हो चाहो मुझे उस पागल की तरह